baax na jërëjëf mbooloo mi bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nu ngi santaat yàlla bu baax ci lii nga xam ni moom la ñu ñaanoon yàlla sa borom baaxe nu may nu ko moo nekkoon bi nu fi mujjee Danoo ñaanoon ni nun ñépp Yàlla nan ko fekkewaat Yàlla nanu fekke déwén kon bi nu Yàlla baaxee ba nu fekke ko xanaa santaat ko rekk ñaan ko moom mi nga xam ne li mu yore du jeex ca bëggul lu dul ku ko ci ñaan tey nag santaat Yàlla sant Sëriñ Tuubaa tey bis bii dikkub sëriñ Tuubaa peex moo nu may bis bii sunu mbokk di kenn ci nun Ablaay Mbay peex du moom rekk waaye woog waa peex délégation délégation vous, le gouverneur de la région de Louga Allah Bouya Amar donne le délégué du président de la République, représentant de tous les ministres, defoon CRD woo waa peex ca Louga waxtaan ak ñoom lu ñu bëgg ci gàmmu gi ak équipe am yëpp tey mu ànd ak le préfet de Kébémer Abou Sow ak le sous-préfet de Ndande Mamadou Badiane capitaine de la gendarmerie Bigan qui ci région commandant Fall un médecin chef de la circonscription médicale de Kébémer Ababakar Khalifa Mbaye les sapeurs pompiers Moustapha Seck les renseignements généraux adjudant Saou. ñu ànd nag ak service d'hygiène ànd ak Sénélec ànd ak service yëpp ànd ak gouverneur nañ ko waxe woon te CRD ba ñëw wuy seeb lañ mbay ci ndigalul président de la république ndigalul le ministre de l'intérieur démb rek la mujj a jokkoonteeg Ablaye Mbaye Peex ci lu ma wóor kon ñooñu tey bu ñu ñëwee fekk fi waa peex yëpp fekk fi njabootu Serigne Touba l'honorable député à l'Assemblée nationale soxna maam Xari Mbàkke ñu ngi koy ziar mi ngi ci kaw mën naa bokk ci délégation bi les maires rawatina du département Assane Mor Cuba Seck maire de la commune de Bandeng ak forte délégation bi mu def ses adjoints et les conseillers municipaux ñoom ñëpp ñu ngi ci kaw Cheikh de Calaw Seck doy na Cheikh de Calaw meeru fan Nguraan Cheikh de Calaw man mum Nguraan Cheikh de Calaw mum ma koddu kange monsieur le maire ñëw na ànd ak une forte délégation Serigne Abdou Lahat Ka maire des maires meerub sëñ Muntaxa meerub sëñ Sidi Abdou Lahat 557 maire ñoo am Abdou Lahat Ka ànd ak maire yëpp tubaarkàlla wax nañu léegi màggat seen yore kuddu di maire waaye miin kebe maire nag ndax administrateur civil la bi muy def ENAM Kébémer la def stage waaye nag kenn ci président de la république Alaaji Basiiru Faal Njaaxa Basiiru Faal def ko lu baax Basiiru Faal wax ko lu baax Basiiru Faal mii nga xam ne boo bëggee ne ko rek Seydina Mohamed baa nga wax ak moom ci président Macky Sall préfet bu bees bii bërki démb rek li ciy wax xam naa ni dina toog ak moom wax nañu ma léegi président Alioune Dia borom mbëllëxe waaye nag Mon président, mon ami, mon frère, Président Abdou Diouf juumul, Aminata Mbengue Khady juumul, communicateur traditionnel, keroog ca Saly rapport ba ñu def Youssou Mbargane moo ko wax français ma tekki ko wolof Alaaji Mansour Mbaye yàlla na fi yàgg te ànd ko wér Alaaji Mansour Abdou Aziz Mam Fama yaay suñu interlocuteur bëgg nu ko sonal bëgg nu ko sonal waaye nu ngi wuta noppalu la mbokkam ma xaritam sëriñam Alaaji Abdou Aziz noon def lu baax amul retraite Mansour Mbaye amul retraite yàlla na nga fi yàgg te ànd ak wér Dama kontaan bi ma ñëwee communicateur yépp kenn ku nekk ngi wax mbay ma caaka boo ko yàqoon kenn du ko bëgg tey ku ne bëgg naa nekk communicateur grâce à vous merci mbooloo mi xanaa delluwaat rek santaat Ablaye Mbaye Peex ba président Macky Sall demee Fuuta ca la Ablaye Mbaye accidenté woon yàllaa ko bëgg ne nar na faa des Ablaye loolu dootu dañ ba Macky Sall demee Fuuta fa la Ablaye Mbaye defe accident loolu dootu fay l'histoire retiendra tey ni Sénégal demee Coupe d'Afrique deme ni l'installation des maires deme ni looloo tax le délégué du président de la République représentant tous les ministres le valable gouverneur président Macky Sall xam ni bu ko yabalee dana mat li ministre mat dana mat la mu bëggoon looloo tax mu ñëw def nii kon noo ngi koy sant di ko gërëm di ñaanalaat Ablaye Mbaye Peex yal na yàlla guddal fanam bokk yëpp xarit yëpp wëllëri yëpp ñëpp bég nañu sëriñ Abdoulaat Ka jërëjëfati Alaaji Basiiru Faal Njaaxa jërëjëfati Ablaye dafay bëgg a guddi di sant mbooloo mi fi ñëw tey ñëpp di sant kilifa yu mag yi fi ñëw ñëpp muy kilifa diine di kilifa aada yàlla dafa dogal may wax ci kàddu le maire de la commune de Bandey son excellence monsieur Assane Seck réélu lors des élections passées ma nekk son premier adjoint tey ñëw taxawal ko fii di sant nag bu baax waa peex ci organisation bu rafet bi nga xam ni def nañ ko ak takkuwaay bi nga xam ni àndandoo nañ ko takku ko waaye aussi di remercier bu baax ki nga xam ni moo waral bis bi muy sunu mag di sunu papa Abdoulaye Mbaye peex ndaxte wax dëgg yàlla buñ tuddee tudd peex ci Sénégal ñëpp xam ko c'est grâce à Abdoulaye Mbaye peex ñun dañ koy tiitaroo di ko sagoo mu nekk jàmbaar fàkk tëdd sagoo peex maanaam lépp lu mu am ci teraanga indi ko peex di jooyal peex di jooyal commune Bandañ fu mu toll kon ñoo ngi lay ñaan président euh, Abdoulaye Mbaye peex yal na yàlla guddal sa fan yal na la fi yàlla yàggal yéen ji nga am ci askan wi yal na ko yàlla àggale parce que sa nekk fi njariñ rek la parce que kilifa yu tedd yi fépp fu ñu wàcc daan fa wàcce xéewal daan fay wàcce ay teraanga te saay boo masee woote rek kilifa yu baax yi ci réew mi ñëpp teew nañ ñëpp wuy si nañ la yow it wax dëgg yàlla sa taxawaay ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko infrastructure yi fi taxawal ñëpp gis nañ ko poste de santé baa nga ne pare war ñu war koo inauguré ak yeneen ak yeneen yu kenn mënu lim lépp di njariñu askan wi kon loolu moom day dimbali maire de la commune de Bandagne Assane Seck waaye loolu doyul muy ànd ak moom jàppale ko ci élection yi nga xam ne si lañ génn ba yàlla may ñu ndam lu sedd guy ndam lu sedd wicc kon monsieur le maire mu ngi lay ñaanal bu baax di la gërëmaat bu baax di xam ni yoramal sutante rek waaye kon day ñëw teew fii bokk ak yow mbégte mi bokk ak yow euh, bis bi kon daal wax ji du bëri ñoo ngi santaat bu baax di gërëmaat bu baax ñi fi teew ñëpp xanaa di yóbbante di la yóbbante waat rek ak di yóbbante kilifa yi fi teew yëpp que nag suñu dëkk bi bëgg nañ président de la république son excellence Macky Sall gën noo jàppal son euh, gën noo jàppal le maire Assane Seck parce que day jàmbaar Assane Seck day jàmbaar bàyyi Sonatel ngir Mbawor bàyyi liggéey bi mu doon def yëpp ngir le président de la république Macky Sall Macky Sall nañu jàppaleel Assane téyel nu ko bu baax nañu téyel Macky Sall nañu téyel Assane Seck bu baax ndax Mbawor moom lañ doyloo Mbawor moom lañ wóolu ànd ko euh, suñu papa suñu mag Ablaye Mbaye Peex jërë ngeen jëf merci beaucoup. jërëjëf euh, Serigne Sidi kàddu yi rafet na sëñ Mansour Sarr bu Mérina Sarr yebal na doom délégation bu am solo kon noo ngi jox kàddu gi honorable député Serigne Aliou Dia di kenn ci El Hadj Ablaye Mbaye Peex. jërëjëf ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant mbooloo mi waane di sant sunu sëriñ seen sëriñ alaaji Daawda Dia yàlla na yàlla yokk leeram ki fi ñëw tey di kenn ci Jolof Alaaji Ablaay Mbay Peex Jolof a ngi lay nuyu bala ñoo sori ki sëriñ Aliou Dia àndal mi ngi ànd ak soxna Njéeme Ñang mi ngi nii ci kaw ànd ak soxna Ñang mi ngi nii ci kaw ànd ak El Hadji Demba Demba Ñang mi ngi nii ak Abdoul Aziz Dia di kenn ci moom ak Mor Mor Njaay ñu ngi nii ak Góora Njaay waane sëriñ bi ñu ngi lay gërëm di gërëm al alaaji Abdoulaye Mbay Peex Alaaji Abdulaay Mbay Peex ñu ngi njëkke suñu ngërëm ci sëñ Muntaxa Basiiru yàlla na fi yàgg lool te wér gërëm suñu sëriñ sëriñ Babacar Si Mansuur Alaaji Aliw nag bu toogee fii tey li sëriñ Tuubaa defoon ba muy ñëw Jolof def nga ko keroog ba sëriñ Tuubaa ñëwee Jolof dane képp koo xam ne taalibi bi mu amoon ci Jolof, ci Mbëlëxe, ci Céeyeen, di dem Njaaréem résidence surveillée, da ne bu ma kenn ànd ak man di ma laaj, nan laaj Alaaji Alaaji Daawuda Ja maami kii toog. Kon loolee bu fekkee am na, Aliw toog, danañ feddliwaat kóllëre googu. Temps bee xat ndax janax ba nu ko laajee nu muus muus ba nu ko laajee nu janax mel da ne fa nuy tasee xat rekk moo tax mënumaa xool kanam gi. euh, bokki jullit yi bokki réew mi ci kattanu sun boroom gannaaw bon jullee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati kàddu kàddu goo xam ne kàddu ndokkeel lay doon ma man koo wax ci sama tur man sëñ Alioune Dia waaye ku xam sëñ Alioune Dia ca Jolof ku xam ne bu waxee da ngay xam ne Jolof wax na ndax sëñ Aliou Dia bu waxee ca Jolof kàddug alaaji Daawuda Ja radiyallaahu taala anhu la alaaji Daawuda Ja nag doonoon muxaddamu Mawlaana wa Cheikhuna alhaaji Malick si radiyallaahu taala anhu waaye di mbokkam ñëpp nag di mbokkam maam sëñ Touba radiyallaahu taala anhu bokk ak réew mi yëpp nag moo waral lu xew ci réew mi rek buñ ca tuddee jolof jolof am ca cër waaye yàlla di ma suturaal day fekk ma war a ñëw te war a wax ci seen tur ñoom ñëpp euh, tey nag li nu indi fii moo nu fi doon indi démb te ni ñaan it yàlla ñu fi indi ay yooni yooni yoon mooy ànd ak waa peex ci bés bii Ablaay am réew daal boo fa bëkkee ngi ne jolof nga dëkk na nga téye ci sa jolof jolof bu baax moo tax nun fu nu dem rek yóbbu suñu jolof maam sëñ Tuubaa doon wax naan ñeenta ngi boo ci am téyel sa bos kuy judd juddoo jolof kenn gën a tulub judd booy jàng jàngee gànnaar kenn dootu la raw fa la téere yene booy yaru yaroo kajoor da nga muus kenn dootu la nax nee na boo yaroo bawal it kër kër yi booy kër këree am dara te ku fa am dara lu waaye def boole la ci ñeent yooyu sëriñ bi waxoon nag noonu moo tax noonu sunu jolof jolof fu ñu dem téye ko waaye yàlla baaxee noonu nag bañ bokkee kër Alaaji Daawuda Ja bu Seydi Aji Malick porte parole xew nu joxuñu ko fu nu waxee ci réew mi rek ñu ne sëñ Alioune jàng ne ma boole ci nekk sama mbaxana mu xonq coy ak sama kol ba léeg-léeg waaye génn ñu jaawale ma ak moom waaye du doon man Sëñ Tuubaa dafa dénkaane woon ne yéy na ñëpp jàmm du tax yàlla may ñëpp jàmm waaye yow mi ko yéy na ñëpp nag danga am jàmm looloo tax man ma yéy na ñëpp jàmm ñi ma yéy na jàmm ci réew mi nag Ablaye Mbaye Peex mi bokk na ci gis nga nit bés la am loo ca jàpp mu xam ko waaye loo ca yàq dalaa topput waaye xam na ko nun nag bés bu nu am bu ne gis nañ ci Ablaye Mbaye Peex ci taxawaayam ci waxam ci wut ku ca dugal sa loxo ba bés ba mel na mu war a mel moo tax bu amee bési rek lu man def ko ci lu xam wax ko ci ku nu déggalit ñëw def ci wax ci Ablaye Jolof ak lay nuyu noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm cant googu nag di sant sa nijaay Mansour bu kër Seydi Aji Malick mu jiite communicateur traditionnel yi muy suñ lépp nuy léppam ak képp koo xam ne kon jiite na la fekk fii suñu xarit maam les cuun ak i àndandoog Abdoul Aziz nit yu baax ak Mamadou Mbay nu yàgg ak yéen ak ñang Ablaay nag bésam bii bokk naa ci ñi di ko doon yëgle di wax ne te peex dëkku péey la waaye dëkku teraanga la waaye dëkk dana yàgg lool ñay wax histoire xam ko waaye tayam it dana dem ba ku tudd histoire tudd ko peex daal ku ko tudd ne taal waaye ku tudd peex boo ne taal it ne Ablaye Mbaye peex laa xëyee da nga dégg ana Ablaye Mbaye peex laa jëm da nga dégg nuyul ma Ablaye Mbaye may wax ne nag koo dégg mu ne man li ma man laay def du defal kenn dara li ma man laay def kooko du defal kenn dara gis nga li nga dajale fii def loo mënutu la ko may joxe nga ba joxe loo gën a soxla ñëpp waaye jeexal mënatoo dem Dem nga ba dem foo xam ne fii boo doon jàmbat Ablaay noppalul sonn nga dootoo dem waaye li nga def ci réew mii ci dajale ay nit wax lu baax wax lu rafet tax na ba boo xewlee ku bëgg lu baax ak ku baax ku nañu gis ko fi nun de moo tax sa bés bii yàlla nga ko yàgg organiser peex nag dëkku teraanga la waaye peex am nay sens ndax kat dëkk bu fi am tey dëkk doom ju toll ni Ablaye Mbaye mii mu fekk fi ay mag ñu baax ñu teete ko waaye mu dem ba séq ko ak réew mi bu mu jógatee ñëpp jóg bu ko dëkk yëpp amoon dem mag ñi yàgg nañ peex waaye poste de santé amagu fi woon bu ñu ko yaakaaree ba ne dañ koy inauguré say taxawaay la mag ñi yàgg nañ peex waaye jumaa jii nu gis fii ak dégg ni fi imaam waxee daaw daara ji di riir te yaa ko fi indi nga dem ba tey képp ku la séen ne Ablaye Mbaye peexe nga la ngay ñaan yàlla mooy yàlla na xewle ba ma dem peex bu peex amoon ci yow fukk fii ak fukki at peex romb fii mu nekk fukk rek ci yow fukki at yi ñëw dëkk bu ñu tudd di tudd peex mutu leen fukk waaye tax nga fu ñu tudd nit ñu baax ñu tudd la peex googu kon dama ne téye leen Ablaay ak seen fukki loxo juróom bu ngeen yéexee de man ba ma ne ko pa ngeen nangu ko yóbbu jolof jox nu Ablaay Mbay peex dootu leen tax ngeen jot ci delloo nu suñu Ablaay Mbay peex dootu tax ngeen jot ci Ablaay ñu ngi lay ñaanal yàlla la yàlla taxaw yal na la yàlla dimbali sama xarit maaram sàll mi ngi lay feddali kóllëreem sama doom muy sàmba njóobeen ka jot na ma biig vers 23 heures di ma wax moom itam sa diggante ak moom kon maa ngi nuyu monsieur le gouverneur maa ngi nuyu préfet maa ngi nuyu sous euh, sous préfet maa ngi nuyu itam commandant euh, capitaine bi nga xam ne mooy gendarmerie euh, Louga di nuyu bépp kilifa bu fi ne rawatina maire yi fi nekk nu nekk samay collègue yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di nuyu communicateur traditionnel yi di wax kon daal ne Ablaye yàlla la yàlla dimbali yàlla la yàlla taxaw sa taxawaay ci réew mi kenn du ko natt rek ci màggalu peex ku am bésam bu sañoon gis la ca waaye koo dikk ci bésam it bu fa jógee dana la fexee fay kon daal koo gis ak koo gisut ba ci Maxtaar Gise mii tey boo demee Jolof ca géwal ya gën a dëgër ci Jolof lañ bokk waaye fu ma yendu mu yendu fa fu ma fanaan mu fanaan fa dafa xat waaye kon moom mooy jël wax man Mbaye Garmi maa ngi la nuyu maa ngi nuyu itam sama mbokk ma daan dajeek moom ci Abdul Aziz Al Amin di wax ne daal ci nga bokk kum doyut bu dajale woon lépp ci musuwaar jox la ngay laaju des ci nga bokk ji rek moo taxoon nga jox ma kàddu gi waaye li ñuy ñaan daal ci réew mii yàlla nag fi yàgg waxagoo luy yàq fekkee woo fu ni yàqe te it li ma gën a jàppee Ablaye Mbaye Pekh mooy diine lu mu xat-xat mu fexee nu mu jullee te it fu mu toll it gis naa ne mi ngi taxoog njàpp kooka kat kilifa diine wala ku bëgg diine da nga ko jàpp kon nag jàppal na jolof sant nañ la mbëllëxe nag waxi noppi rawatina Alioune Dia mii te mbëllëxe gerte yi wóor na la ne buñ ne Alioune Dia fa ne porte parole nga dikk nu ne Alioune Dia fa ne maire ku ma fa dalal nga am foo fanaan ku ma ne doo fi fanaan say nelaw du neex kon Jolof gépp nuyu nañ la maa ngi nuyu Maguette Sène maa ngi ko xamoon moom ba mu yoree service matériel may toppatoo di ay baas ak i sees mu doon ca dox nag ay taxawaay yu rafet moo tax maa ngi koy dégg ci fan yii ci ay taxawaay kon bokk yi euh, wax ci Ablaye Mbaye Peex ki sun ñun ñii danoo àgg ak moom foo xam ne fii daanaka rek ñaanal ko rek lañu war a def ngeen baal nu àq baxal nañ leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf honorable député kàddu yi rafet na Alaaji Ablaay dafa fonk waxtu kon ñu sóoraale timis yi jigéen a ñu bàyyi ko xel bu baax te xam aussi ne seen laa bi rek ñu bañ ci